рассказал В пространстве сердца Как оно горело На полпути краю Как оно пело Чтобы согреться Как танцевало По самому краю Куда бы вы ни шли Все было мелко Куда бы ни пришли Все никакое А потом руками раздвинули ветви звезды сила Паутов поле Боже, как красиво Боже, как красиво Мое сердце на воле Вот мы, паутов поле Покровы и белые пришли в мои песни Мы здесь не ради парада мы стоим вместе и падаем вверх здесь не ради парада Мы стоим вместе и падаем вместе И я буду петь тебе, если ты будешь рада Если ты будешь рада По пояс в траве, босыми ногами Вот мы пришли, мы танцуем с богами Небо и земля, вот наша дом года Нам дали вольную, по в поле Нам дали вольную, по в поле